Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cares Incredible mit Semi hier. Und zusammen gucken wir uns jetzt weiterhin T-Pop Stage an und jetzt wieder For Eve. Diesmal mit dem Lied Forever. Äh, wir haben vorhin Test Me angeschaut, das war ja schon sehr schön. Und Forever geht ein bisschen mehr ab. Bin daher gespannt, wie die das performen. Ich meine, das Video habe ich schon angeschaut, aber jetzt, jetzt die T-Pop Stage nicht. Aber gut, äh, fangen wir mal direkt an, würde ich sagen, ne? Forever. Ich bin schon so hyped oh. für das upcoming Album. Oh. Go boom! For Eve! And ever boom! mal die Choreografie hier vor. Krass. Im Vergleich zu dem anderen was ganz anderes, die Outfits und alles. Ja. Möglichkeit habe sogar. Ja! geil. Ja! <laughs> Vor allem die synchron die das tanzen. Die können das echt gut, ey. Ja. Echt sehr talentiert. Hey.

Fall mache ich sehr. Mit dem Publikum, das auch mit ausrastet. Voll geil. Ich will auch da stehen. Nice, mit dem Feuer. Amazing. For E Forever. Cool. Nice. <laughs> nice. Das war For E Forever. Oh mein Gott. Auch like. Hat mir auch sehr gut gefallen. Die haben es echt drauf. Die sind so talentiert. Äh, wow. <laughs> Auf jeden Fall Stand for Eve, falls ihr es noch nicht tut. <laughs> Äh, wir sind schon sowieso gespannt auf das neue Album, was kommen wird diesen Monat. Äh, Trick or Treat. Also zwei MVs und zwei andere B-Side-Tracks wahrscheinlich. Bin sehr gespannt äh, auf das natürlich. Wir werden auch darauf reagieren. Also falls ihr es nicht verpassen wollt, müsst ihr auf jeden Fall abonnieren. Falls ihr weitere T-Pop-Reactions auch sehen wollt, abonnieren. Verpasst ihr auch keine sage ich äh, auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video.